ちパルスを送るひたすら めに旅立ってシェルチャーマジカルワクチン投入テスト開始30秒前各員は所定の位置についてくださいターゲットマジカルゲート MY5 父さんいよいよだねああターゲットロックオンマジカルワクチン投入まで54 2 1 0すごい m y 5エリアにまっすぐ進んでいくぞ侵略されたエリアが元に戻る成功成功ですデリトロスの手からエリアを一つ取り戻しましたやったなクラチ君 がとうございます <laughs> さすがは翔さんのお姉さんおめでとうありがとう健人君もう少しよ必ず姉さんがあなたを救い出すから待ってて翔光の幻影ペガシオ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 強大な力を持つデリトロスとの戦いの中ケントとグラディオンは窮地に立たされるその時復活したウェブナイトたちが駆けつけてきたそしてグラディオンは仲間と合体することにより新たな力を得る心強い仲間たちの帰還に喜ぶケントとグラディオンだがマジカルゲートの解放をかけた戦いはますます激しくなるのであった ようやくマジカルワクチンのテストに成功したというのにこれは一体マジカルゲートのデータを取り込むばかりかデリトロスは増殖分裂そして進化さえもしているこれではまるで生物と同じではないかどうした博士デリトロスが再び分裂します デリトロス分裂なんだあれはうんあ姉さん 良かっただけだよ偶然デリトロスが分裂してその裂け目から外に放り出されたんだやっぱクラスのリーダー翔さんがいないといまいちみんながまとまらないんだよなああ私たち翔さんが一日も早く帰ってきますようにって毎日毎日お祈りしてたんですよありがとう <laughs> 翔さんも戻ってきたぞカイトもう少しの辛抱だ待ってろよお前は必ず俺が助け出してやるからな姉さんマジカルワクチンを作ったんだって誰かに聞いたのねそうよデリトロスを撃退するワクチンプログラム最終実験も成功して今実用のための準備をしているところなのじゃあそれを使えば ええマジカルゲートをデリトロスの手から取り戻せるはずよもちろん閉じ込められた子供たちもそんなすごいものを姉さんがさあできたどれもショーの大好物ばかりよああの姉さんこれ全部食べるの2人でそうね張り切って作りすぎちゃったかしら <laughs> いただきますうんうん うん美味しい美味しいよ姉さんおどうしたのお姉さん翔と二人で夕ご飯なんて久しぶりだなって思ってよかった本当によかった姉さん安心してもうどこへも行かないからただいまおかしいピョコこれは絶対に 何やってんだカロン調べてるぴょこ調べてるって翔さんをなんでだっておかしいぴょこデリトロスが彼だけ普通に解放するなんてありえないぴょこ考えすぎだよ翔さんは解放されたんじゃなくてデリトロスが分裂したせいで偶然脱出できたんだそれもおかしいぴょこデリトロスはあれから何度も分裂しているぴょこ はデリトロスがわざと少佐を逃がしたっていうのかよそんなこと言ってないピョコでも一応気をつけた方がいいピョコ俺に翔さんを疑えっていうのかカロン言っていいことと悪いことがあるぞでもデリトロスが何か企んでいるかもしれないピョコ油断は禁物だピョコ はようクラチ君おはようございます博士どうかねマジカルワクチンの方は明日のマジカルゲートへの一斉投入に間に合いそうかねはいなんとか今日中には全エリアに投入する分のワクチンが用意できると思いますそうか頑張ってくれたまえそれとこの前の実験でデリトロスもマジカルワクチンの存在を知ったはずだ もしかしたら何か仕掛けてくるかもしれん注意してくれエリトロスがご心配いりませんわ博士だってマジカルワクチンを製造保管するこのマジカルコンピューターは厳重に守られていますいくらデリトロスでもここには手を出せませんわだが相手は悪魔のプログラムだどんな手を使ってくるか予想できないくれぐれも用心してくれたまえわかりました もほんとケント君って僕たちの予想できないことするよね僕ボールを拾ってくるよそろそろ時間だなさあ暴れろペガシオン 大丈夫葵ちゃんありがとうケント君これは一体何が起きたんだ光ケーブルネットワークに異常発生情報機器が暴走しています何だって原因は光ケーブルに大量の光エネルギーが流れ込んでいますゼリトロスの仕業です 流れ込む大量のエネルギーに耐えられなくなった情報機器が各地で爆発炎上しています危険だ結城君ここには町中の光ケーブルが集中しているデリトロスめ局内を閉鎖さらにシステム維持に必要なものを除いて局内全ての機能を停止させろ急げデリトロス覚悟なさいマジカルワクチンさえ揃えば ケントクリスタルエリアで異変が起きているクリスタルエリアかよし行こうグラディオン 気をつけろケント気をつけろって何クリスタルエリアでジャギを感知したこのジャギはライガオンと同じ反応だじゃあもしかしてそう相手はライガオンと同じく私のデータにないウェブナイトだ 武器選択グランマグナムそこだこの俺の走りを捉えるとライガンを倒しただけのことはあるライガンやはり お前は彼の仲間かいかにだが俺は奴のようにはいかぬぞ何俺は光の戦士ペガシオデリトルス様の命によりお前を倒す勝負だグラディオン 電子ロックかこんなものここだなミラージュソードミラージュソード 武器選択グランシールドせいだかならば光の迷宮でお前を葬ってやろう何クリスタルメイズここはクリスタルメイズ光の迷宮で れは果たしてお前に俺を見つけることができるかな、うん、武器選択グランブレードブレイクならば ミラージュソード何いいぞペガシオン一気にグラディオンを葬り去るのだペガスビーム バカめどんなセキュリティも僕の前では無力あと少しよあと少しで。 どうだ手も足も出まい <laughs> どうしたらどうしたら本物を見つけられるんだあの中に間違いなく本物のペガシオンがいるのにあの中にいるそうか分かったぞカロンカロンどうしたピョコジャガンを発進させてくれ分かったピョコ 助けに来たぜケントグラディオンケントどうするのだジャガオンと合体してガトリングモードだガトリングモードそうか分かったぞウェブチェンジジャガオンアタックモードグラディオンガトリングモード何をするつもりだどれが本物かわからなければ 全部まとめて攻撃するまでだ何ガトリングバッサーやったかクリスタルメイズを破れたさすがだグラディオンだがこれが俺の本当の力だと思ったら大間違いだまた会おう 恐ろしいやつだペガシオンしまったセキュリティがまさかペガシオンを破るとは結城ント本当に君は予想だにしないことをしてくれるねな何だったの今の ス賞はデリトロスの分裂で偶然脱出できたんじゃないてョコ彼がやってきたのはデリトロスの申し訳ございません作戦に失敗いたしましたですが次の作戦はすでに考えてありますご心配ありませんデリトロス様マジカルワクチンは必ず破壊してみせます